दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम सही चल रही है पर दूसरे ही दिन जब आप सोकर उठते हो आपकी सारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि जैसे आप एक ही जगह स्टक होकर रह गए हो लाइफ ऐसे लगती है जैसे एक ही जगह रुक सी गई है अपना डेली छोटा मोटा काम करना भी बहुत भारी लगने लगता है आप अपने सभी प्रोडक्टिव काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके टालने लगते हो और इस बात से तंग आकर आपको खुद के लिए ही बुरा फील होने लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ आखिर मेरा आगे क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बस कमेंट्स में यस लिख दो हम समझ जाएंगे तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपके साथ हुआ यह है कि आप एक मेंटल रट में फंस चुके हो ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप अपनी लाइफ में स्टक और लेस फील करते हो और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते और इस मेंटल रट से बाहर निकलने के लिए ऑथर गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योर सेल्फ सबसे बेस्ट तरीका और सोर्स है जिसमें से कुछ बेस्ट लेसन और लर्निंग हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आइए जानते हैं number one in the beginning एक स्टडी में ये पता चला कि हमारे दिमाग में एक दिन में पचास हजार से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और हमारे थॉट्स का हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट ने इस पर चार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने को कहा इससे उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचा था वो लोग ज्यादा खुश रहने लगे वही जो लोग रोज आके बस अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे थे वो टाइम के साथ और भी ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लगे थे अब यहाँ समझने की बात यह है की अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पर डिपेंडेड है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को भी भी चेंज कर सकते हैं गैरी जॉन कहते हैं हम अपने आप से बात करते हुए इन दोनों में से एक तरह का सेंटेंस का यूज करते हैं पहला है असर्टिव और दूसरा है नैरेटिव जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जैसे I am I embrace I accept I assert basically जहाँ आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज में लाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं फिट हूँ मैं काबिल हूँ मैं गलत काम नहीं करता एक्सेट्रा वही नैरेटिव में आप I should I will I try यानी मैं करूँगा मुझे करना चाहिए मैं ट्राई करूँगा ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और तभी आपका माइंड भी आपको सीरियसली नहीं लेता फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो अगर वो ये सोचने के बजाय कि आई विल क्विट स्मोकिंग यानी मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा या स्मोकिंग करना बंद कर दूंगा एक्सेट्रा इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि I am not a smoker यानी मैं स्मोकर नहीं हूँ तो इसके चांसेस ज्यादा है कि उसके इस बात पर उसका दिमाग बिलीव भी कर पाएगा और वो अपने इस बात पे एक्शन ले भी पाएगा your believe shape your life दोस्तों मान लो कोई अथिस्ट है यानी कोई नास्तिक जो ये मानता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके सभी एक्शंस इसी बिलीफ के बेसिस पर लिए जाएंगे वही अगर कोई रिलीजियस पर्सन है और वो अपने गॉड में बिलीव करता है तो वो अपनी लाइफ को इसी फिल्टर से देखेगा उसके एक्शंस भी इस बिलीफ से इन्फ्लुएंस होंगे अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत बल्कि हमारे लिए बस इतना समझना जरूरी है कि हमारे ऐसे ही बिलीव हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं अगर आपके ब्रेन में आते जाते थॉट्स एक नदी की तरह हैं, तो आपके बिलीव इस नदी के नीचे पड़े बड़े बड़े पत्थर की तरह है जो आसानी से हिल नहीं सकते और यही नदी के पानी को यानी आपके थॉट्स के डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं अगर हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव है और अगर हमारे वो बिलीव वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तो हमारे यही बिलीव हमारी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं जैसा कि टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं अगर हमारे पास हेल्दी और पॉजिटिव बिलीव्स हैं और हम दिल से ये मानते हैं कि हम सारी सक्सेस और हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं तो ये बिलीफ हमें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करेगा जो आखिर में वैसा ही रिजल्ट भी देगा तो आप क्या देख रहे हो सुन रहे हो पढ़ रहे हो और खुद से क्या कह रहे हो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपका एक बिलीफ आपकी पूरी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी you should be relentless author कहते हैं इमेजिन करिए आपने एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करा या आपकी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लगी है जिसका काम आपको पसंद है अपने लव्ड वन से शादी करी मैराथन रेस को भी जीता और आपके जो भी गोल्स थे आपने उन सभी को अचीव करा तो जरा सोचिए कि आपने ये सब कैसे अचीव करा होगा अपने बेड पे लेट कर फोन चलाते हुए या बाहर का जंक फूड खाते हुए नहीं ना अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना होगा और इसीलिए आपको रिलेंटलेस होना होगा यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने गोल्स की तरफ बिना रुके चलते रहना होगा क्योंकि आजकल की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग अपने फोन अपने बैड इंटरनेट बुरी आदतों डोपामीन के इंस्टेंट हिट और डिस्ट्रैक्शन से कुछ इस प्रकार से झगड़े हुए हैं कि वो उनसे बंधे रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ अपने गोल तक पहुंचना अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना उसके लिए काम करना आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए और बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी आपको क्या लगता है कि क्या ये एक गुड आइडिया है कि आप अपनी नाइन टू फाइव जॉब में रहते हुए अपने स्टार्टअप पर भी काम करें अपना खाना भी बनाएं सफाई भी करें ट्रैवल भी करें शॉपिंग भी करें अपनी हेल्थ पर भी काम करें एक्सेट्रा एटसेट्रा अब ये सोचने या सुनने में तो शायद पॉसिबल और सही भी लग रहा हो कि ये सब काम आप खुद अकेले कर सकते हैं लेकिन इसका एक क्लियर और सिंपल आंसर है जो कि है नो no, यानी नहीं आपके लिए खुद सारा काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बट सम हाउ हमारा माइंड इस ईगो को साइड में नहीं रख पाता है हमें लगता है की अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए हमें सब कुछ खुद ही करना होगा आपकी लाइफ के कुछ एरियाज हैं जहां आप एक्सेप्शनल हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, वहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ गैरी कहते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ को इमेजिन करना बंद कर दो ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी अगर आप सब कुछ एक साथ करने लगोगे अगर आप ऐसा सोचकर जीते आ रहे हो तो आप एक ऐसे गोल को चेस कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है और ये आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा इसीलिए आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और जो अच्छा नहीं है जो प्रॉब्लम है जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए रेडी रहो सब कुछ एक साथ आप एकदम से सही नहीं कर सकते आप जो अभी कर सकते हो उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना होगा और जो आप अभी नहीं कर सकते उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा you are not your thought you are what you do कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं नेक्स्ट दस साल में वो क्या क्या अचीव कर चुके होंगे इन सब के बारे में उन्हें बीस मिनट डेली लिखना है और सरप्राइजिंगली सिर्फ तीन दिन तक ये काम डेली करने से उन लोगों के मूड में कई पॉजिटिव चेंजेस देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए ऑथर गैरी जॉन कहते हैं फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे तो हम एक्साइटेड फील करें हमें ये फील होना चाहिए की फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है हम कितनी बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं जो हमें अल्टीमेटली उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करेगा अगर आप अपने किसी गोल को लेके एक्साइटेड फील ही नहीं करते तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो गोल आपका गोल है ही नहीं आप उस गोल के लिए नहीं बने हो आप शायद उससे अलग या बेहतर गोल के लिए बने हो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक्साइटेड करना चाहिए ना कि डिप्रेस्ड और अगर आप अपने उस गोल या फ्यूचर सेल्फ के लिए एक्साइटेड फील करते हो तो बस उसके पीछे हमेशा लगे रहो जल्द आप वैसी लाइफ जी रहे होंगे जैसी आप जीना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट दोस्तों शायद आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे लेकिन सिर्फ इमेजिन करिए कि आप अपने डेथ बेड पे हैं आपका टाइम खत्म होने को है जल्द ही आप इस दुनिया से जाने वाले हो पर साथ ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने गोल्स को भी अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो ना आपने इतना नाम कमाया ना आपने पैसा कमाया ना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए ना ही इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन करा और जो सपने आपने बचपन में देखे थे वो सपने सपने ही रह गए फिर आप बस ये सोचते हो कि काश आपने अपने इस टाइम को सही से इस्तेमाल कर लिया होता क्योंकि आपको सब कुछ पता था अपनी हेल्थ को सही कैसे रखना है रिलेशनशिप्स को अच्छा कैसे करना है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें करनी होती हैं वो आपको पहले से पता थी आपने कई किताबें पढ़ी थी इतनी नॉलेज गेन करी थी पर इस नॉलेज को आपने सिर्फ अपने दिमाग में ही रखा है ये पता होते हुए भी आपने उसे यूज करके एक्शन नहीं लिए एक सही वक्त के इंतजार में आपने पूरी जिंदगी गवा दी और अब वक्त ही नहीं बचा तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा इसीलिए एक्शन लेने का कोई सही टाइम है तो वो अभी है अपने दिमाग से बाहर आओ नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंको और पॉजिटिव थॉट्स का यूज करके एक्शंस लेना आज ही से शुरू कर दो तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ thank you for watching hey दोस्तों कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे बताना यार कि मैं जिंदगी में करूँ क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से कुछ हो रहा नहीं है मैं देखता हूँ दुनिया वालों को दुनिया वाले इतना आगे बढ़ रहा है हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है तू भी देख अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहा है लेकिन मैं वहीं का वहीं अटका पड़ा हूँ मैं अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया हूँ मुझे ये सब चीज़ सोच के काफ़ी बुरा फील होता है आजकल तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है कहीं जाने का दिल नहीं करता है कुछ करने का दिल नहीं करता है ऐसा लगता है कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील करता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कई बार मैं बहुत मेहनत से काम भी करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं जो मुझे और ज्यादा बुरा फील कराता है ऐसा बोलते बोलते फिर वो बोलता है कि यार सच बोले तो यार मैं इतना काम भी नहीं करता हूँ मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी करता हूँ कभी कभी काम करता हूँ लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता है जब तक काम एकदम सर तक नहीं आ जाता है तब तक मैं वो काम खत्म नहीं कर पाता हूँ और मैं बहुत टाइम से अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा काम करने मन तो करता है कई बार लेकिन काम होता नहीं है मुझसे अभी इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही सोचा था कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा मैं एक्सरसाइज करूंगा जिम करूंगा ये करूंगा वो करूंगा बुक्स भी पढ़ूंगा तेरी तरह बट स्टिल वो सब चीज मेरे से हो नहीं पा रही है जरा भी तू इतनी बुक पढ़ता है काम करना भाई प्लीज तू ही कुछ बता दे कोई एक बुक के रेफरेंस से मेरे को कुछ चीजें सिखा दे ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूँ कुछ अच्छा कर सकूँ ये जो गंदी फीलिंग्स है उनको अपनी जिंदगी से खत्म कर सकूँ नो जैसे ही वो ये सारी चीजों को बता रहा था ना तभी मेरे दिमाग में एक बुक का नाम आया जिसका नाम था unfuck yourself by Gary John Bishop कि कैसे आजकल ना बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है एनजाइटी डिप्रेशन खराब फील करना घबराहट होना कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगना लो लो फील करना और वो मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी में ना ला पाना जो एक्चुअल में सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है एक ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाना जहां आप एकदम स्टक और होपलेस फील करते हो और कितनी भी कोशिश कर लो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाती है एक तो इसी बुक के रेफरेंस से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया जिसका नाम है स्टाव योर डोंकी मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तू बता आजकल जिंदगी में कर क्या रहा है मतलब अपने जो 24 घंटे हैं उसके अंदर तू करता क्या क्या है जिसपे वो बोलता है कि यार देख सच बोलो ना एकदम तो जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करता हूँ और ज़्यादातर टाइम तो मेरा मोबाइल में चले जाता है शॉर्ट वीडियोज़ देखने में नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने में खाना पीना करने में थोड़ा टाइम पास करने में अब ये जो चीज़ वो बोल रहा था ना मुझे पता है कई सारे लोगों के साथ होती है इसलिए फिर मैंने उसे बताया कि देख हमारा जो माइंड और बॉडी होती है ना उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक गधे पे बैठे एक आदमी की तरह होता है जहाँ आपका माइंड ना वो आदमी है और आपकी बॉडी एक डोंकी है सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उस डोंकी पर राइड कर रहे हो और आप उसे मूव करना चाहते हो तो आपको बस उसके आगे एक कैरेट या कोई भी ऐसी चीज रखनी होगी जिसे खाने के लिए वो डोंकी आगे बढ़े सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी वो काम करे तो आपको उसको ना एक रिवॉर्ड देना चाहिए अपने काम करने के बाद या एटलीस्ट आपको उस रिवॉर्ड के बारे में सोचने आना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में वो मोटिवेशन आए उस काम को करने का अब देखो ये बात सुनने में तो ईजी है बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है डोपामिन जो यूजुअली होता है ना वो हमें रिवॉर्ड मिलने पे मिलता है या फिर एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड में मिलता है और ये डोपामिन है ना ऑटोमेटिकली हमें मिलता रहता है अगर हम अपने काम को खत्म करते हैं छोटी मोटी चीजों में भी ये रिलीज होता है जैसे कि पानी पीना अगर प्यास लगी हो तो खाना खाना अपना कोई काम अपना कोई गोल कंप्लीट करना और ये चीज हमेशा ह्यूमन के साथ होती आई है बट अब रिसेंटली हमारे साथ ये हो रहा है ना कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटेड हो गए हैं मतलब हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं इतना ज्यादा ये सारे एडिक्टिव एप्स यूज करते हैं सोशल मीडिया यूज करते हैं जिसमें ना हमारा बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता जाता है और क्योंकि इतना ज्यादा लेवल पे डोपामिन रिलीज होता है ये सारी चीजों को करने में इसलिए फिर नॉर्मल चीजों से हमारी जो एक्साइटमेंट का लेवल है सोशल मीडिया पॉन देखना drugs junk food games TV shows ये सब हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज कर देते हैं और ये चीज बिल्कुल सिमिलर है ऐसे जैसे अगर आप अपने डोंकी को जो गधा है उसको हद से ज्यादा खाना खिला दो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा तो उससे क्या होगा वो गधा एकदम आलसी बन जाएगा और, और फिर उसके सामने अगर आप कैरेट रखोगे उसको खाने के लिए आगे बढ़ना तो दूर की बात है वो उसको देखेगा भी नहीं सिमिलरली जब हम अपने ब्रेन को इतने हाई डोपोमिन लेवल की चीजें देते रहते हैं ना वो भी डेली इतने लेवल पे इसलिए जो छोटे मोटे टास्क होता है जैसे हाँ नॉर्मली अगेन डोपोमिन रिलीज होता था लेकिन अब तो इतना कम रिलीज होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है तो वेल अब इससे लड़े कैसे लड़ने का सिंपल तरीका है स्टाव योर डोंकी ये जितनी भी हाई स्टिमुलेशन वाली चीज़ें है ना उसे अपनी ज़िंदगी से जितना हो सकता है उतना दूर करने की कोशिश करो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से ही आप बाल ब्रह्मचारी बन जाओ और सब चीज़ छोड़ छाड़ के निकल जाओ नहीं वैसी चीज़ नहीं है बट एटलीस्ट आप एक दो दिन के लिए ही सही बट ट्राई करो कि ये जो डोपामिन वाली चीज़ें है ना हाई डोपामिन वाली चीज़ें उसको आप ज़रा भी ना देखो अपने ब्रेन को आप स्टाफ करवाओ उस डोपामिन के लिए जिसके बाद फिर आप जब छोटे छोटे टास्क भी करोगे ना तो उसमें भी फिर डोपामिन रिलीज होगा और आपको अच्छा लगेगा और फिर आप वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे यहाँ पे आजकल हो रहा यही है इतना चीप एकदम आसानी से हम इतना ज्यादा डोपामिन मिल जा रहा है ना जिसकी वजह से आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हम लोग एडिक्टेड ही है और कोई भी एडिक्शन जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता सिमिलरली ये जो एडिक्शन भी है वो हमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फील करवाने में आप बोल सकते हो ट्रिगर कर रहा है जबकि अगर आप सच में अपने ब्रेन को स्टाफ करने लग जाओगे ना तो यकीन मानो कुछ दिन के लिए अगर आप स्टाफ हो जाओ ऐसा मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ना पांच दिनों के लिए ना जेल में बंद कर दिया जाए और आपको कुछ भी करने के लिए ना मिले और फिर उसके बाद अगर आपको मैं एक बुक दे दू ना तो आप खुशी खुशी उस बुक को पूरा पढ़ोगे और उसमें भी आपको बहुत सारा डोपामिन रिलीज होगा सेम चीज अप्लाई करती है जिम जाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए इसलिए तो ये पहली चीज जरूर आप ध्यान रखो जैसे मैंने दोस्त को भी बोला कि आप इन्हें ओवर स्टिमुलेशन वाली जो चीजें है ना उनको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना स्टार्ट करो इसके बाद मैंने उसको बुक के दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसे बोलते हैं इन द बिगनिंग देखो दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दो लोगों से बात करते हो कौन है वो दो लोग वेल पहले तो ये पूरी दुनिया वाले लोग हैं आपके दोस्त आपकी फैमिली मेंबर्स बाकी सारे लोग वो है पहले लोग दूसरा जो जन है वो है आप खुद आप खुद अपने आप से बात करते हो अब आपको शायद थोड़ा वियर्ड फील होगा ये चीज सुन के और आप बोलोगे नहीं यार मैं तो अपने आप से कभी बात ही नहीं करता हूँ बट सच तो यह ना कि हाँ आप अपने आप से बात करते हो और आपका दिमाग ही अपने आप से बात करता है एक स्टडी से ये पता चला है कि हमारे दिमाग में ना एक दिन में पचास हजार से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और ये जो थॉट्स है ना वही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट्स ने इस पर चार एक्सपेरिमेंट्स करे जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने के लिए बोला गया इसे उन्होंने ये देखा जिन्होंने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में ज्यादा सोचा वो लोग ज्यादा खुश रहने लग गए वहीं जो लोग बस आके अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद करते थे ना वो टाइम के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लग गए इनफैक्ट साइंस में आपने शायद से न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी काफी हद तक चेंज कर देते हैं अब देखो यहाँ समझने की बात यही है कि अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पे डिपेंडेंट है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो और अगर आप ये कर लिए तो ये चीज से आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो देखो ऑथर कहते हैं जब हम अपने आप से बात करते हैं ना तो हम दो तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं पहला होता है असर्टिव और दूसरा होता है नरेटिव फॉर एग्जाम्पल जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप से तब आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो जैसे कि I am rude I am great I am very lonely I am stupid I embrace I accept I felt basically जहां आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हो कि आप वैसे हो वही जो नेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें आप कुछ ऐसे बात करते हो कि I should I will try ना ये जो नरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और आपके माइंड पे ज्यादा सीरियस असर भी नहीं देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझो स्मोकिंग क्विट करनी है तो अगर आप ये बोलोगे अपने आपको कि आई विल क्विट स्मोकिंग मैं स्मोकिंग करना छोड़ने वाला हूँ तो इससे ज्यादा पावरफुल ये चीज होगी अगर आप बोलोगे कि I am not a smoker मैं एक स्मोकर नहीं हूँ यहाँ पे आप आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जिससे ज्यादा चांस हो जाएंगे कि एक्चुअली आप उस चीज पे बिलीव करोगे और उसके ऊपर एक्शन ले पाओगे अब जैसे ये बिलीव की बात आई ना वैसे एक और नया पॉइंट मेरे दिमाग में आया जो इसी बुक का है जो बताता है बिलीव और हैबिट्स का रिलेशनशिप अब मैंने जब अपने दोस्त को बताया ना कि देख तेरे जो बिलीव है ना वो तेरे हैबिट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है जब मैंने ये चीज उसको बोली तो उसको बहुत कंफ्यूज होने लग गया कि यार ये कैसे होता है बिलीव हैबिट क्या क्या होता क्या मतलब समझा नहीं मेरे को तो मैंने उसको बताया देख हमारे जो लाइफ के बिलीव होते हैं ना वही हमारे लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में डायरेक्शन देते हैं और अपने बिलीव के हिसाब से फिर हम सारे एक्शन भी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एथिस्ट है ना जो गॉड को जरा भी नहीं मानता है तो वो जब भी अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेगा या कोई भी चीज होते हुए देखेगा ना तो वो एथिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही देखेगा उसको लगेगा ये सारी चीजें साइंस से हो रही है और गॉड ये सारी चीजें नहीं होती है जिसकी वजह से फिर वो एक्शन भी ऐसे ही लेगा जो उसके बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करेगी वही अगर कोई रिलीजियस इंसान है जो गॉड में बिलीव करता है तो वो लाइफ को अपने ऐसे फिल्टर करके देखेगा जिससे उसके एक्शन भी इस बिलीफ को इन्फ्लुएंस करेंगे कुछ भी चीजें होंगी तो उसे गॉड के पर्सपेक्टिव से देखेगा जो उसे फिर और ज्यादा बिलीवर बनाएगा और जो फिर उसे इस चीज से रिलेटेड एक्शन लेने में भी हेल्प करेगा और इससे रिलेटेड बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल भी है जो बुक में बताया गया है की देखो अगर है ना आपके जो ब्रेन के थॉट्स है जो आपके ब्रेन में आते जाते रहते हैं वो अगर नदी की तरह है तो आपके जो बिलीव है ना उस वो उस नदी के बीच में रखे हुए बड़े बड़े पत्थर है जो आसानी से तो मूव नहीं होते हैं लेकिन हाँ नदी के पानी की वजह से कई बार वो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज कर लेते हैं और रेगुलरली वो पानी फ्लो होने की वजह से क्या होता है वो अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं इसलिए अगर आपके पास थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते जा रहे हो और उसको ही नर्चर कर रहे हो बार बार उसके बारे में ही सोच रहे हो ना तो ये आपके बिलीव को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा और फिर ये आपके एक्शन को आपके हैबिट्स को भी उस बिलीव के हिसाब से बना देगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानने लग जाते हो कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो आपसे कभी भी कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा आप कितना भी ट्राई कर लो आप आपको कभी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा फिर एट द एंड आपके जो एक्शन भी होंगे ना वो इतने ज्यादा दमदार नहीं होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा आपका दिमाग ही आपको रोकेगा कि नहीं यार इतना एनर्जी वेस्ट करके मतलब नहीं है क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं वहीं इसके अपोजिट टोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं कि if you have healthy positive believe believe that we deeply believe in believe that we are capable enough and deserving enough for success then only we are able to tap in to that potential and that drive greater action which in return gives greater result जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बिलीव लाना स्टार्ट करते हो ना तो वो चीज आपके एक्शन में दिखने लगती है और फिर वो एक्चुअल में रिजल्ट भी प्रोड्यूस करती है फॉर एग्जाम्पल जो भी इंसान डेली वर्कआउट करने जाता है वो क्यों जाता है क्यों क्योंकि उसका जो बिलीव है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्कआउट करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी बनेगी उसका वेट लॉस होगा जबकि जो इंसान डेली नहीं जा पाता है वो क्यों नहीं जा पाता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बिलीव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसको लगता है कि यार मैं डेली जिम जा ही नहीं सकता हूँ प्लस मेरे से हो ही नहीं पा रहा है ये चीज बहुत डिफिकल्ट है एट द एंड सब चीज आप बोलना दिमाग का ही खेल है जिसकी वजह से हर चीज डिफिकल्ट हो जाती है तो मेरा दोस्त बोलता है हाँ ये बात ठीक है चल समझ में तो आ गया लेकिन इससे रिलेटेड अब एक्शन क्या ले सकता हूँ मैं मतलब मैं क्या एक्जैक्टली करूँ क्योंकि मेरे दिमाग में तो हाँ बहुत सारी चीजें बैठी हुई है कि मैं सारी चीज अचीव नहीं कर सकता हूँ तो फिर उसके लिए एक्शन क्या लेना चाहिए तो तब मेरे दिमाग में ना उसी बुक का एक कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं ट्वेंटी सेकेंड रूल जो आपके बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको ना इजिली एक्शन लेने में हेल्प करेगा तो इसके बाद मेरा दोस्त बोलता है कि ठीक है यार बिलीव वाली बात समझ में आई तो हैबिट वाली बात भी समझ में आई बट अब मैं करूँ क्या मतलब मेरी बिलीव तो अब शायद सबकॉन्शियसली ऐसी बनी गई है जो बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव बन गई कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो अब उससे निकलने के लिए मैं एक्शन क्या ले सकता हूँ मतलब कोई ऐसा तरीका बता जिससे मैं एक्चुअल में एक्शन ले सकूँ कुछ रियल में कर सकूँ ताकि मेरे अंदर मेरा जो बिलीव है मेरे जो हैबिट्स है वो चेंज हो सके तो जब उसने ये चीज बोली ना तब मेरे दिमाग में बुक का कॉन्सेप्ट आया द हैप्पीनेस एडवांटेज करके जो ऑथर शॉन एकर ने लिखी है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ट्वेंटी सेकंड रूल जो हैप्पीनेस एडवांटेज बुक के ऑथर है ना शॉन एकर उनको गिटार बजाना सीखना था ना ये सीखने के लिए उन्होंने डिसाइड करा था उनको कहीं से तो पता चला था कि कोई भी हैबिट बनाना है तो उनको 21 दिन लगातार गिटार बजाना ही पड़ेगा तभी उनकी हैबिट बनेगी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक पेपर लिया इक्कीस दिन के उसमें बॉक्सेस बनाए और उसे दीवार पे लगा दिया उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 21 दिन लगातार गिटार बजाएंगे और फिर उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ वो करना स्टार्ट भी किया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन लगातार वो हर दिन गिटार बजाते थे और एक क्रॉस मार्क करते थे अपने उस दीवार के पेपर पे जब लेकिन जैसे ही पांचवा दिन आया उनका मोटिवेशन खत्म हो गया था तो वो जब थक हार के काम से घर पे आया ना तो उनमें जरा भी हिम्मत नहीं थी सीखने की तो उन्होंने क्या किया रिमोट उठाया और टीवी देखना स्टार्ट कर दिया उनका पूरा टाइम निकल गया और फिर जाके वो सो गए ऐसे ही फिर दिन पे दिन निकल गए और वो गिटार नहीं सीख पाया ना कुछ दिन बाद जब उन्होंने वापस से वो दीवार पे टंगे हुए पेपर को देखा ना तो उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया वो सोचे कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ वो सोचने लगे कि यार मैं प्रोक्रास्ट प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ मुझे पता भी है मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ लेकिन अब इसके बारे में मैं करूँ क्या जब उन्होंने थोड़ा दिमाग लाया सोचा ना तो उनको एक चीज रियलाइज हुई उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो गिटार उन्होंने सीखने के लिए लिया था ना वो उसको क्या करते थे कि जब भी रोज आते थे ना ऑफिस से थके मरे <laughs> तो वो जाते थे अलमारी खोलते थे वो जो पूरा गिटार अच्छे से पैक करके रखा हुआ था उसको खोलते थे निकालते थे प्रैक्टिस करते थे और फिर वापिस से उसे पूरे अच्छे तरीके से पैक करते थे और फिर अलमारी में डाल के रख देते थे सो जाते थे ना ये जो चीज थी ना वो उन्होंने नोटिस किया ये चीज कितनी हैक्टिक थी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड थी तो फिर इसीलिए इससे लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया किया कि अब उन्होंने एक डिसाइड किया कि अब मैं ना अलमारी में उसको रखने के बजाय इतना अंदर अब मैं ना एक गिटार स्टैंड लूंगा उन्होंने गिटार स्टैंड लिया और उसे हॉल में रख दिया ताकि जैसे ही वो ऑफिस से आए थके मरे तो पहली चीज जो उनको दिखे घर में घुसते साथ उनको उनका गिटार दिखे ये पहली चीज उन्होंने करी और दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि उनको पता चल गया कि यार रिमोट उठा के टीवी देखना बहुत आसान था तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि रिमोट के बैटरीज निकाले और उसको दूर जाके कहीं रख दिया इतना दूर रख दिया इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उनको एटलीस्ट बीस सेकंड से ज्यादा लगे वो रिमोट को लेने में उसमें बैटरी लगाने में और टीवी देखने में और दूसरी तरफ उन्होंने ना इस गिटार को इतना आसान कर दिया कि उनको ट्वेंटी सेकंड के अंदर ही जैसे ही वो घर में आते हैं और जैसे ही उनका मन करता है गिटार बजाने का ट्वेंटी सेकंड के अंदर ही वो जाके गिटार को ले सके अपने हाथ में लेके और उसे बचाना स्टार्ट कर सके नो ये चीज बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज को अप्लाई किया ना इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया उनको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिले और उन्होंने गिटार बजाना सीख भी लिया नो ये ट्रिक इतने ज्यादा अच्छे से काम क्यों करी वह एकदम सिंपल सी बात है देखो हमारे ब्रेन को thinking fast and slow book में भी बताया गया कि हमारे ब्रेन को ना अपनी एनर्जी बचाने का बहुत शौक है बिकॉज वो हमेशा आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड पर रहता है सबकॉन्शियस माइंड तो वो हमेशा चाहता है कि हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो लेस से लेस स्पेंड हो जबकि कोई भी काम ऐसा होता है ना जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्पेंड होती है ज्यादा सोचना पड़ता है या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है काम के बीच का तो वो काम हमारा ब्रेन हमें अवॉइड करने बोलता है जबकि जिसके अंदर लीस्ट रेजिस्टेंस होता है ना काम करने में जैसे रिमोट उठा के टीवी देखना बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस वाला काम है और फिर उस पर रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है उस पर डोपोमिन भी बहुत सारा निकलता है तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है इसीलिए ब्रेन उसकी तरफ जाता है लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देते हैं जो काम लाइक हमें करना अच्छा नहीं हमें पता है टीवी देखना जैसे अगर हम उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं ट्वेंटी सेकंड के ऊपर कर देते हैं ट्वेंटी सेकंड क्या थर्टी फोर्टी सेकंड कर दो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे ना उस काम के लिए उतना आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि आप वो काम करोगे और कंपेरेटिवली जो भी काम आप करना चाहते हो उसको आप जितना रेजिस्टेंस कम कर दोगे उसके लिए जितना आसान हो पाएगा आपके लिए वो चीज़ स्टार्ट करना उतना इजीली आप उस काम को कर पाओगे ये सेम ट्रिक मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि तू अप्लाई कर सकता है कोई भी चीज़ करने के लिए जो तू करना चाहता है ना ये चीज़ सुन के मेरे दोस्त को काफ़ी अच्छा लगा जिसके बाद उसने मुझसे एक और चीज़ पूछी कि यार ये जो मैं हम लोग जंक फूड खाते हैं बाकी सारी चीज़ें खाते पीते हैं क्या उससे भी फर्क पड़ता है क्या जब उसने ये बात बोली तब मेरे दिमाग में एक और लेसन आया जो था अबाउट कीपिंग द बैलेंस मैंने उसे बताया कि देख ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग को भी ना ऐसा अनमोटिवेटेड फील होता है एनजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमेशा ये लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उनके माइंड में है जबकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम आपकी बॉडी में भी होती है और कई बार आपकी माइंड में ही नहीं जैसे कि for example UCLA brain research institute के एक साइकोलॉजिस्ट एरन ब्लेसडेल बोलती है कि उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी जिसमें उनका कहना था कि जंक फूड या हाई शुगर डाइट जो होती है ना वो सिर्फ आपको फिजिकली ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन को भी केमिकली चेंज कर देती है हमें लगता है कि हमारा माइंड है ना अपनी पूरी बॉडी को हमेशा कंट्रोल करता है पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी भी हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट करती है जब लोग अनहेल्दी डाइट फॉलो करते हैं सही अमाउंट में पानी नहीं पीते एक्सरसाइज नहीं करते और फिर जब वो लोग सारा ब्लेम माइंड पे डाल देते हैं तो इससे माइंड और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है बोल सकते हो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि यार गलती किसी और की और डाटा किसी और को है जो चीज़ अच्छी नहीं होती है क्योंकि जब भी आपकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी ना तब भी आप है ना देखना कई बार मोटिवेटेड फील नहीं करोगे स्पार्क करके भी एक बुक है जो काफ़ी अच्छी है उसके अंदर भी बताया गया है कि हमारे एक्सरसाइज करना अच्छी अपनी हेल्थ रखना हमारे माइंड के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रॉपर नींद देना ये सारी चीजें आपको ना मोटिवेटेड रहने में हेल्प करती है जबकि हम लोग ये सारी चीजों का उल्टा ही कर रहे हैं आजकल हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं सनलाइट नहीं लेते हैं अच्छे से सोते नहीं है रात में रात रात भर सिर्फ नेटफ्लिक्स और सारी चीजें देखते रहते हैं जब हम अपनी बॉडी का ख्याल ही नहीं रखते हैं ना उसे प्रॉपर पानी देते हैं खाना देते हैं सनलाइट नहीं देते हैं प्रॉपरली सोते नहीं है प्रॉपरली हम लोग एक तरफ ये सारी गलत चीज़ें करते जा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ ब्लेम डालते हैं अपने दिमाग पे कि यार मेरा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेरा ब्रेन मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो ये चीज़ बहुत सही नहीं है गलत है आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए उसको प्रॉपर पानी दो फूड दो प्रॉपर अच्छा फूड दो जो उसको बॉडी को भी एनरिच करने में हेल्प करे और माइंड को भी सनलाइट मिलना एक्सरसाइज करना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है अगर हम ये सारी चीज़ों का करेंगे तभी आप और मैं और मेरा दोस्त ऑलमोस्ट हर कोई इन सारी से अच्छे से डील कर सकता है अगर आपको भी कुछ इशूज़ होते हैं अगर आपको भी बहुत ज़्यादा खराब फील होता है अच्छा नहीं फील होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताओ अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करो बिकॉज ना ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके अंदर कुछ इमोशंस दबे हुए हैं तो जब आप उसको निकालते हो और स्पेशली अगर आप कमेंट कर रहे हो पब्लिकली लोगों को बता रहे हो तो कई बार आपका दिल ना हल्का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये भी चीज़ करो डरो मत मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को ये इशूज़ होने लग गए हैं और स्पेसिफिक सेम रीजन की वजह से हो गया जो मैंने वीडियो में शेयर करें इसके जैसे कई लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें होती है तो जब आप देखोगे कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है तब अगेन आपको एक अच्छा फील होगा आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप अकेले नहीं हो तो इसलिए कमेंट करके अपने फीलिंग्स अगर आपको लगता है खराब फील होता है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताना और अगर आप चाहते हो कि मैं हर संडे आपको ऐसी नॉलेज बुक की फ्री नॉलेज देते रहूँ ताकि आप मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली और हर तरीके से अच्छे से ग्रो हो सको अपनी लाइफ में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना मैं हर संडे आपके लिए बुक समरीज लाता रहूंगा शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनजाइटी लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनकी ये वीडियो हेल्प करेगा और अगर आपको ये वीडियो की बातें काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना ठीक है अभी के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग